유튜 여러분 안녕하세요 이거 소리 들어가는 아, 좋은 좋은 컨텐츠다. <laughs> 유튜브 가? <laughs> 유튜브 가? <laughs> 嗯，对。 こうやったっけ漁業助のさ揚げ豆腐めっちゃうまいなかったなんか食旅みたいな感じああ禁んもじゃこれって何なんかすごいけど これねちょっとすごいオーガニックプレートあこれカレーじゃなくて野菜あ野菜のなんか盛り合わせみたいな感じそうなあじゃあいらんかなそう私もアボカドつけてどこにあるあこれ、うん、私もじゃあなんとかでアボカドつけて食べようかなふわふわ揚げとあこれもええなやけどこれにしようかなチキン禁断のチキン禁断のチキンじゃあ私はいやこれもええな と思うけど、カレーがめっちゃ好きになって一時期私なんか3食カレーずっと1週間とかだって前カレー食おうぜっつっても全然食わへんから、うん、食べなかったからね、うん、俺もなそんなカレー好きちゃうかった足りるうんあ誕生日に夜勤そうだねかわいそうやろ って私だって普通に仕事してたもうもう何だったら関係ないからどうでもええわ2月忙しいあこれ初芋芋じゃなかったうんなんかちょうがちゃ大根大根うんじで俺は、うん、韓国の通正月を、うん、なんか大会した俺前行った時は中国やったからまあ変わんないよやけどなんかまたちゃうやん 旧正月と時速はお盆やろご飯多すぎないいけるよ2500円